o'zbekiston respublikasining referendumini o'tkazuvchi 9 surxondaryo okrug komissiyasi tomonidan referendum jarayonlariga puxta tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha navbatdagi yig'ilish bo'lib o'tdi Okrug komissiyasi raisi Abdusalom Xo'jaqulov boshqarib borgan yig'ilishda Raqamli texnologiyalar vazirligi Surxondaryo viloyat hududiy sho'basi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi hamda Davlat kadastrlar palatasi Surxondaryo viloyat boshqarmasi mutasaddilarining joriy yil 30-aprel kuni bo'lib o'tadigan referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish yuzasidan olib borayotgan ishlar yuzasidan axborotlari tinglandi. Yig'ilishda dastlab Raqamli texnologiyalar vazirligi Surxondaryo viloyat hududiy sho'basi boshlig'i Saidahmad Shaymardanovning referendum jarayonlariga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha ovoz beruvchilarning yagona elektron ro'yxati bilan ishlash guruhi tomonidan bugungi kunga qadar amalga oshirilgan ishlar bo'yicha axboroti tinglandi. joriy yilda yigirma yettinchi yanvar holatiga taqsimlanmagan ovoz beruvchilar soni to'qqiz ming yetti yuz sakson to'qqiz nafar tashkil qilgan bo'lsa bugungi kun holatiga ikki ming ikki yuz o'n besh nafarni tashkil qilyapti ovoz beruvchilar soni uch ming nafardan oshgan uchastkalar soni e, o'sha yanvar oyi holatiga ellik yettita bo'lgan bizni surxondaryo viloyatida e, hozirga kelib bitta uchastkani tashkil qilyapti uni ham e, bugun erta bartaraf qilish choralarini ko'ramiz vafot etganlarni boshqarish axborot tizimidan chiqarish bo'yicha Э, ro'yxatlari shakllanib joylarda э, har bir э, referendum uchastkalari kesimida xatlov qilinib ushbu xatlov yakuniga ko'ra to'rt yuz uch nafar o'sha vafot etgan fuqarolar ro'yxati shakllantirilib bu sog'liqni saqlash boshqarmasi ichki ishlar boshqarmalari adliya boshqarmasi bilan hamkorlikda ishlandi shundan uch yuz ellik to'qqiz nafari haqiqatdan vafot etganligi to'g'risida tasdig'ini topib joyida hujjatlar rasmiylashtirilib tizimdan chiqarildi endi qirq bir nafar fuqaro vafot etmaganligi va uch nafar fuqarolar yashash manzilidan muqaddam xorij davlatga ko'chib ketganligi ma'lum bo'ldi bular ham endi tizimdan chiqarildi referendum uchastkalariga e, yetarlicha shart sharoit yaratish ya'ni internet tarmog'i telefon aloqasi bilan ta'minlash bo'yicha o'sha sakkiz yuz oltmishta referendum uchastkalarining sakkiz yuz qirq to'qqiztasi simli ya'ni optik tolali aloqa tarmog'i orqali e, o'nta tog'li hududlarda radio aloqa tarmog'i и keyin yana bittasi umuman imkoni bo'lmaganligi sababli mobil telefon ya'ni sidema telefoni e, orqali e, tarmoqqa ulangan tizimni yana bir takomillashtirib borayotgan jihatiga e'tibor qaratishlarini so'rardim ilgari o'sha qaysidir tizimga birikmay qolgan e, ovoz beruvchilarni e, o'sha referendum uchastkalari operatorlari tomonidan o'zining e, uchastkasiga tortishlari amalga oshirilardida to'g'ridan to'g'ri ular o'zlari tortardi buni mustaqil ravishda endi bo'lsa o'sha bu yerda viloyatdagi operatorlar tomonidan qachonki tasdiq tugmasi bossa tizimda o'shandan keyin tortib oladi buni bizga nima beradi hozir to'g'risi xatoliklar kelib chiqyapti E, yaxshi tushunib yetmaganligi sababli e, chet elda yurgan fuqarolarni ham yoki o'ziga tegishli bo'lmagan fuqarolarni tizimdan tortib olish holatini oldini oladi bu narsa shu paytgacha bu nazorat yo'q edi har bir tumanda e, tuman shaharda ikkitadan ya'ni o'ttizta namunali uchastkalarga kuzatuv kameralari o'rnatish va uni internet tarmog'iga chiqarish vazifasi ham yuklatilgan endi buni bilan respublikada xavfsiz shahar bu yerda ichki ishlar boshqarmasi shug'ullanyapti hozirda hammasiga kameralar o'rnatilib e, texnik jihatdan e, ishchi holatga keltirilgan faqat markaziy saylov komissiyasining ruxsati bo'lishi bilan internet tarmog'iga onlayn chiqariladi viloyat ichki ishlar boshqarmasi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi boshlig'i Husniddin Xoliyevning axborotiga ko'ra, Surxondaryo viloyati bo'yicha Ichki ishlar vazirligining manzil tizimida dolzarblashtirilmagan 5876 nafar fuqarolarning doimiy yashash manzillari qaytadan xatlovdan o'tkazilib, ular o'zlarining yashash manzillaridagi uy-joy kadastr raqamlariga kiritilgan va ma'lumotlari dolzarblashtirilgan. Viloyatimiz hududida fuqarolarning ko'chmas mulk obyektlarining turar joydan noturar obyektlarga o'tkazilishi yoki qayta qurilishi kengaytirilishi buzilishi natijasida yetmish to'rtta kadastr raqamlar o'zgartirilishi natijasida ushbu kadastr raqamlariga bog'langan holda ro'yxatga olingan bir yuz sakkiz nafar fuqarolarning doim yashash manzillari haqidagi ma'lumotlar faol emasligi sababli viloyat kadastr boshqarmasi birgalikda hamkorlikda ularning yangi raqamlariga aniqlik kiritilib barchasi ushbu kadastrlarga to'liq bog'landi bitta xonadonda o'n besh nafardan ortiq fuqarolar kiritilganligi Э, surxondaryo viloyati bo'yicha bir yuz sakkizta xonadon va ularda yashovchi ikki ming uch yuz qirq olti nafar fuqarolarni qaytadan filtratsiyadan o'tkazib chiqildi э, ichki ishlar vazirligi tomonidan o'n ming yetti yuz o'n birta xonadonning kadastr raqamiga o'n nafardan ortiq biriktirilgan э, jami bir yuz o'ttiz uch ming bir yuz o'ttiz uch nafar fuqarolarning hududiy profilaktika inspektorlari tomonidan qaytadan xatlovdan o'tkazilib o'rganib chiqildi o'rganishlar davomida bir yuz o'ttiz ikkita xonadonda bir ming olti yuz o'ttiz to'qqiz nafar fuqarolar tarkibida xatolik aniqlanib xatolik mavjud bo'lgan fuqarolarning ma'lumotlari to'g'rilandi va kadastr raqamlariga bog'landi sijbat tizimidagi bir million to'rt yuz sakson to'qqiz ming ikki yuz o'ttiz besh nafar saylovchilar sonidan taqsimlanmagan ya'ni kadastr raqamiga aktual bo'lmagan bir ming sakkiz yuz ikkita fuqarolar ichki ishlar vazirligining manzil tizimiga kiritildi doim yashash joyi bo'yicha ro'yxati yo'q bir yuz besh nafar fuqarolardan o'ttiztasi vafot etganligi aniqlandi va yetmish beshtasi tizimga qayta kiritildi sud qarori hamda uy egasining arizasi asosida doimiy ro'yxati bekor qilingan uch yuz yigirma ikki nafar fuqarolarning boshqa kadastr raqamlariga biriktirib chiqildi shuningdek sijibatda o'tkazilgan oxirgi taqsimot natijasiga ko'ra jami saylovchilar sonimiz bir million to'rt yuz sakson to'qqiz ming ikki yuz uch nafarni tashkil etmoqda referendumga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha saylov jarayonini boshqarish axborot tizimiga viloyat bo'yicha 860 ta referendum uchastkalari kiritilgan shundan 844 tasi ochiq qolgan 16 tasi yopiq uchastka hisoblanib 546184 ta ko'chmas mulk obyektlariga to'g'ri keladi ko'chmas mulk obyektlari deganda e, bunga notarar obyektlari kiritilmaydi faqat e, ko'p qavatli xonadonlardagi kvartiralar hamda yakka tartibdagi uy joylar e, obyektlari to'g'ri keladi referendum uchastkalarining barchasi e, bizni shu e, onlayn e, uskat axborot dasturi ishga tushirilgan to'liq yuklanib argis elektron axborot bazasi yaratilib har bir uchastkaning chegaralari bo'yicha xaritalar chizilib axborot tizimiga to'liq yuklangan bu holatlar quyidagi dislokatsiya bo'yicha joylashtirilgan ya'ni dislokatsiya tuman shahar hokimliklari e, huzuridagi komissiya tomonidan dislokatsiya e, ishlab chiqilib o'sha dislokatsiyaga har bir saylov uchastkasi joylashgan obyektga o'sha hududni o'sha uch mingdan e, oshib ketmaydigan holatda dislokatsiya ishlab chiqiladida o'sha dislokatsiyaga o'sha fuqarolar o'sha saylov uchastkasiga biriktirilgan saylov uchastkasiga borib ovoz berish huquqiga ega shu sababli o'sha dislokatsiya bo'yicha joylashtirib chiqilgan maktab binolarida olti yuz sakson beshta yetmish to'qqiz o'nda yetti foiz kollej litsey va texnikum binolarida ellik sakkiz ellik sakkizta olti o'nda yetti foiz mahalla binolarida o'n uchta bir butun o'nda besh foiz tibbiyot sanatoriya va dam olish maskanlari binolarida o'n to'qqizta ikki o'nda to'qqiz foiz davlat e, davlatga qarashli korxona va tashkilot binolariga yigirma beshta ikki o'nda to'qqiz foiz madaniyat va sport markazlari binolarida yigirma to'rtta ikki o'nda sakkiz foiz harbiy qism ozodlikdan mahrum etish muassasalari binolarida o'n oltita bir o'nda to'qqiz foiz oliy o'quv yurti binolarida yettita nol butun o'ndan sakkiz foiz adliya va davlat xizmatlari markazi binolarida to'qqizta bir foiz tadbirkorlik subyektlari binolarida to'rtta nol butun o'ndan besh foiz asosida joylashtirilgan bundan tashqari dislokatsiya bo'yicha e, joylashtirilgan ovoz berish uchastkalarining xartalari tayyorlanib tuman shahar hokimlari tuzilgan ishchi guruh komissiyasiga taqdim etilgan Yig'ilishda mutasaddilarning axborotlari atroflicha muhokama etilib, tegishli qarorlar qabul qilindi. Yig'ilishdan so'ng matbuot anjumani ham tashkil etildi. ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirokida o'tgan anjumanda o'zbekiston respublikasi referendumini o'tkazuvchi 9 surxondaryo okrug komissiyasi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan ma'lumotlar berildi o'zbekiston respublikasi referendumi to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi qonunining 20 moddasida okrug komissiyasi mahalliy davlat hokimiyati organlari vakillarining jamoat birlashmalari korxonalar muassasalar va tashkilotlar rahbarlarining referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq masalalar yuzasidan axborotlarni tenglashi belgilab qo'yilgan ish rejamizga asosan kecha viloyat sog'liqni saqlash maktab maktabgacha va maktab ta'limi viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmalari hamda surxondaryo hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati mutasaddilarining joriy yil o'ttizinchi aprel kuni bo'lib o'tadigan referendumga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish yuzasidan olib borayotgan ishlari haqida axborotlarni eshitib tegishli qarorlar qabul qildik o'zimizning taklif va tavsiyalarimizni bildirdik bugun matbuot anjumanimizdan oldin sizlarning ishtirokingizda raqamli texnologiyalar vazirligi viloyat bo'limi viloyat ichki ishlar boshqarmasi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi viloyat kadastr agentligi mutasaddilarining axborotlarini tenglab muhokama etdik kamchiliklarni tugatish ishlarni yanada sifatli bajarish yuzasidan o'z takliflarimizni aytib qaror qabul qildik ayni paytda biz muddatdan oldin ovoz berish jarayoniga ham alohida hozirlik ko'ryapmiz bu jarayonni milliy qonunchiligimizga muvofiq ochiq oshkora tashkil etish uchun kalendar rejamiz asosida tegishli ishlarni olib boryapmiz muddatdan oldin ovoz berish referendumga o'n kun qolganda boshlanadi va referendumga uch kun qolganida tugallanadi muddatdan oldin ovoz berishni o'tkazish vaqti o'zbekiston respublikasi markaziy saylov komissiyasi tomonidan belgilanadi va fuqarolarning kuzatuvchilarning e'tiboriga ommaviy axborot vositalari orqali yetkaziladi shunga ko'ra muddatdan oldin ovoz berish yigirmanchi aprel kuni boshlanishi e'lon qilinganidan barchangizning xabaringiz bor referendum o'tkazuvchi uchastka komissiyalariga ovoz berish byulletenlarini referendum o'tkaziladigan kunga shu jumladan muddatdan oldin ovoz berish kuniga kamida uch kun qolganda yetkazib beramiz o'ylaymanki bu borada olib borilayotgan barcha ishlarimiz o'ttizinchi aprel kuniga belgilangan muhim tarixiy siyosiy tadbirning muvaffaqiyatli o'tishini ta'minlaydi bugun to'qqizinchi surxondaryo okrug komissiyasi tomonidan navbatdagi majlis bo'lib o'tdi ushbu majlisda ko'rilgan masalalar o'sha aloqador tashkilotlarni axborotlari tinglandi bu o'sha fuqarolarni ya'ni ovoz beruvchilarni yagona elektron ro'yxatini e, shakllantirish va sijibat dasturiga kiritish masalasida va bu jarayonlar demak o'sha hali ham davom etyapti va shu bilan birgalikda demak o'sha 9 e, surxondaryo okrug e, komissiyasining faoliyati bo'yicha e, shu bugungacha amalga oshirilgan ishlar xususida matbuot anjumani bo'lib o'tdi ushbu matbuot anjumanida jurnalistlarni qiziqtirgan savollarga to'liq javob berildi va shu bilan birgalikda 30 aprel kuni bo'ladigan referendum jarayonlarini ham demak jurnalistlar ommaviy axborot vositalari tomonidan keng yoritilishi bo'yicha okrug raisi tomonidan ko'rsatmalar berildi Eslatib o'tamiz, joriy yilning 30-aprel sanasiga qadar referendumga bag'ishlangan tadbir va yig'ilishlar yurtimiz bo'ylab davom etadi.